Il poeta è un fingitore. Finge così completamente che arriva a fingere che è dolore, il dolore che davvero sente. E quanti leggono ciò che scrive, nel dolore letto, sentono proprio, non i due che egli ha provato, ma solo quello che essi non hanno. E così, sui binari, in tondo gira, illudendo la ragione questo trenino a molla che si chiama cuore.